La lettre V minuscule. On fait une courte ligne diagonale qui se dirige vers le bas. Une autre diagonale vers le haut. Et voilà la lettre V minuscule. Merci! la lettre V majuscule. On fait une grande diagonale qui se dirige vers le bas. Une diagonale qui se dirige vers le haut. Le V majuscule, ce qu'il est beau. <laughs> Merci. Merci la lettre V. V, V, la lettre V. Je vais vous parler d'un village que j'ai visité en vacances dans la vallée sur mon vélo. J'ai visité Vérone, j'ai vu des vaches, elles étaient vraiment vieilles. Quel voyage! <laughs> La lettre V. V comme dans vers de terre, volcan, vache, voiture, violon, vêtement. La lettre V, la lettre V, la lettre V. Merci.